बज्जिया एन्टी लाइट छ यार अब माथिको जाँदो छ हल्दिन पनि छ भयो ट्रेकिङ नै हो तलबाट आउने त्यही बाटो आएको थिएँ सर म पहिला एकपल्ट त्यही फेवा तलबाट त्यसले त होइन यो त अहिले जहाँ पनि छ सर हावा त आज बढी चलिरहेको छ यस्तो हावा त बढी भएन कन्ट्रोलिङ हुन्छ अब यो पनि बन्द गर्दैछ अरे भने किन स्याङ्जाको माथि ए ढुङ्गा हाल है ढुङ्गा राख किन त्यो बिग्रियो यो

चरा उडिराख्नु हेर्नु यहाँ एउटा प्यारा हकिङ भनिन्थ्यो त्यो त उयो चरा उड्यो नि त्यो चरा उडेर उहाँ हातमा बस्छ क्या त्यो अवैध भन्दा त सरकारले चरा चरा समातेर लैजायो चरा अवैध कि मान्छे अब त्यो चरालाई त्यसरी गर्नु चाहिँ अवैध त्यो त गर्नु पाएन रमाइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई क्या हेरौँ त्यही त्यही वरिपरि किन घुमिरहनु त्यसलाई रमाइलो लागिरहेको छ ट्रेकिङ भनेको त यहीसम्म आएन झोला बोकेर आएको नै आँटेन त्यही मरो

गरी आयो तल गएपछि माथि जाने हो तलबाट माथि यहाँ यहाँ यो हाइटबाट माथि लाग्ने धेरै बेर लाग्ने रहेछ धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने छ यो उड्न चाहिँ माथिबाट अरे यही माथि गएको मात्र पनि छ प्रायः त झ्यापझुप हो नि त यो अब अहिले बाटो लाग्यो भने असफल हुन्छ अनि के गर्छन् त्यति बेला बाटो लाग्यो भने फ्लाइट क्यान्सल त्यही त ऊ त्यो उडिराखेको ठाउँमा लाग्यो भने ल्यान्डिङ गर्छ बाटो लाग्यो अथवा ठुलो हावा लाग्यो भने ल्यान्डिङ गर्छ कति हजार लिँदो रहेछ अहिले घुम्नु माथि कहाँसम्म पुगेको त्यो डाँडा कटाएर त्यो हिमाल मजा आउँछ है त्यो हावाको चाल चेतना आधा घन्टाको लागि हो आधा घन्टामा यसले ल्यान्डिङ गरिदिइहाल्छ होइन कहाँ ल्यान्डिङ गर्छ अरे त्यो पोखराको त्यो ड्राइभर त्यहीँ हुन्छ होइन त्यो पछाडिकोले चाहिँ केही अगाडिकोले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन होइन बस्ने मात्रै ऊ त्यो अब त्यो तल ल्यान्ड गर्न आँट्यो त्यसले गाइड गरेको हुन्छ त्यो त्यो सिङ्गल आफै जान्ने होला त्यो त्यो तालिम गर्ने दुइटा त्यो तालिम गर्ने भनेको यो उडाउने तालिम यिनीहरूले कति घन्टा उडाएपछि मात्रै पाउँछन् ए त्यसको सिक्नलाई पैसा लाग्छ लाग्छ कमाइ कति छ भन्नुहोस् न दिनमा यिनीहरूले तिनवटा चारवटासम्म फ्लाइट गर्छ एउटा पाइलटले एउटा फ्लाइट पच्चिस सय तिन हजार एउटा फ्लाइट पाउँछ उसले ए महँगो परेछ त विदेशी पाइलट छन् कति यहाँ विदेशीले बताएको बिचरा यसले हावाको त्यो ढुङ्ग्रो यतापट्टि आउने बित्तिकै उडाउँदैछ कस्तो हावामा चाहिँ उड्ने रहेछ यो <laughs> झोलासोला नराखेको डाइरेक्ट त्यो दुइटा हातमा बाँध्ने कुद्ने त्यो एउटा त्यस्तै कुद्न खोजिरहेको छ त <laughs> हो त्यसै गयो त हो त नमरे त हुन्न नि स्लाइड गर्नु पऱ्यो बस्ने सिट पनि हुन्छ त्यहाँ त्यो दुइटा झोला छ अब दुइटा झोला जोड्ने हो ए तिमीले फोन गर्नु मात्रै हामीले मैले इमेल हेर्नै पाएको छैन हेर्नु न अह आज बाहिर अँ हिजो चाहिँ बाहिर थियौँ पनि हेरेर खबर गरेर साँझ हेरौँ